Jamani, Jamani flow, Jamani, Jamani flow. Américain, Américain, number one. Living African continent, yeah. From Senegal, bon Colorado, yeah. Il est temps de tourner la page, il est temps de libérer la peur, il est temps de tourner la page, il est temps de libérer la peur. Casa mes maison du roi, Casa mes maison du pouvoir, la Casa Casamance avec sa belle surface et sa forêt verdoyante n'a toujours pas tourné la page. La forme est en qui ou la faute est en qui Il est temps de tourner la page, il est temps de libérer la peur, il est temps de tourner la page, il est temps de libérer la peur. Zoli engage ma voix, pas de renonce, on ira jusqu'au bout. Remis en nos cervelle, on ira jusqu'au fond. Stand up, stand up, cause d'immense Get up, get up for the right. Maman, quand on respire, maman, quand on transpire. Et pourquoi les choses Nous ne voulons plus d'empire, car on est plus du 19e siècle. Tout ce qu'on dit du Kazan nous touche. Tout ce est de Kazan nous concerne. Ne restons pas les bras croisés. J'écoute, j'attends. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Il est temps de tourner la page. Il est temps de libérer la peur. Il est temps de tourner la page, il est temps de libérer la peur. Quand ça va tu changer, vous prend le bon sommet. Les enfants casassés, allons nous continuer sur cette lancée. Non, non, non, non, non. l'encre de la paix. Sans la paix, y a pas de liberté. Sans la paix, y a pas de développement. Sans la paix, y a pas du bonheur. La paix est la source du bonheur. La paix est la source du bonheur. Priez-nous la paix. Dans les mosquées, la paix. Dans les rues, la paix. Priez pour que la paix. Père africain, maman Africa, ouvrez-nous la porte de la liberté. Déposez-nous les armes pour qu'il n'y a plus de larmes. Il est temps de déposer les armes. Il est temps, il est temps, il est temps de tourner la page. Il est temps de libérer la peur. Il est temps de tourner la page. Il est temps de libérer la peur. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, Jamani Flow. Il est temps, il est temps, il est temps, MLDG. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, Jamani Flow. Il est temps de libérer la peur. Il est temps, il est temps, il est temps faire faire Il est temps, il est temps, il est temps, frère Casassi.